ಕೊಯ್ವ kẹp bữa đi à kẹp bé tha bữa kẹp bé tha mà trang cái nam trên đó gọi gì ta chứ bảo mình trang qua vào ờ hả na hả na chứ bảo mình trang hả na hả na trong trang đi hả na lứa bù không trong trang được cầm hai chỗ chỗ nhà mà ờ hả na cầm cái cái kìa hả na hả na hả na hả na phải lấy cái bây giờ bây giờ hả na hả na có hả na phải lấy cái kia này có trang đồ mày cả hả na phải lấy cái quay cái tè tè mày na hả na ô tên lửa đó kìa Oh, anak kaki dia dia tengok ada tu dia. Kenapa jangan kami rekod kami ke? Oh, nak berima eh, mengutang kali sudah nak lah, anak bayi nak terima nak titero ni. Anak tu tu ni. Budi ke dia orang ni ja. Kiban jaranya. Utang dekat ayat aku. pun kau je. Tak pukul lah pukul aku. Dah syar tu. Hana jaranya ni. Pakai pakai jurus terakhir. Kudok sakar. Kau nak buat apa kau? Mahal hati lain Apa apa beri aku? Kau makan yang berang suci Yang suci kau bawa pulau Kau nak apa kau? Terakhir semua orang yang Thank you. Mana Mana nak? Mobil ni you belang. Belang lah kaya gurung pasir lah kaya. Ay, lah. kapa tu kaya. Iban, terang pun lah, tu. Lewat lewat. Mana pak, mana honda honda benda oh yo. Oh, kapa orang juga you. Ay, tak lalu lantai. Tak ada berapa kera aku. Tak lalu lantai eh. ke? Ah, kami pernah kan? Kupu aku. Dah boleh, aku dah. Kembali. Kejap kena aku. mu aku tak buka war lem. Ya beratus ada lagi majra. aja okey ke. Khabar eh. Ina jo ini nyai. Mana apa nak buat ni? Allah maha kerumput. bút bút bút cái cái bang bút putu ka nang puputuoy puna ka bút putu putu ka putuoy ay ko putu putu lege ay lewa mo tu ka bút putu putu tawa Đâu thôi.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 Adi, ulit lang. Kaprangke. Kapre, kupabihin ko. Kupabihin ka, kadiyong ke. Nagehnal rikelom. Sumpah niya problem moy. Kenapa dah si tak fit lepak? Kimak je lah ni. Pegah kalau pindah nak ni. Pindah dia lah. Rata buat putung kat tak kita kah? Nyono hak urup buat ke kat kita kampung ho gile hek tak kita nyono urun blonda ke kubal ho. Ki banjara lah, le le ke bahana dengan nyong ke kah? Ki ban. Puh londa lo. Orang dah akan curi lepas Oh nak cara Kali lah, lima-lima tak bawa kat kubu belau Ada nak cara memang apa kot Buat kubu belau nak Icu Ah payah kamu Malu aku aku Nyepi ban cara klien Malah kaya-kaya boleh kena apa yang lah. nak pernah. Pernah ada akan cu. Alah, ya, belum. Kita tu umur orang, bukan kau pergi ke lemah lah. Kan tak jangkau aku, berapa hari itu. kasih hantar-hantar rezeki ke tak kau pun boleh mahu banyak kurung aja. Ane ada beri urun dua Ibu puak dengan dah. Nyok rumah ngabe. Pu mula lah. Hai dulu tapi tapi ni play bantu am ya. Nudung lung lung. Han, aku dia mendu gah, berapa pun betul aku dia mendu. Mendu ha. Sigo mendu. Kali ni orang mendu sigo mendu. Kerana mana? lah. Orang lung gaya tu. Kute mendu gah tapi nak cerah. Lung mana pun cerah, tetap lah penuhi. Okey, ni lah dengan. Jino lajur berangkat. Lewat rak dia ni. Hana balu mo. Ha. Hang hang kau betih jangan betul boleh yo. Apa pun mo boleh mahu Bek benar bek benar. Jak jak jak jak. Okey nah. Awak jangan nak aku doh aja. Bibi Kau Kamu kena. Ya itu dah pray awaknya. Ha, ya dah Awaknya menyegar ni yak kui. Hati dia yak kecil mo yang. Ini dah pray aju. Apa-apa kan? Ya. Ya aku pun yo. Kan dah pohonnya. Dah pohonnya. Ha. Dua ini leh. Two thousand years later. Surprise, motherfucker! Mm. <laughs> Action. Action. <laughs> Action. <laughs> Action. Punah punah perlai orang kena, punah perlai. Sopo, turan apa kah? Sopo apa nang kaya? Sopo. Lama dek kok, lalu dek kok. Action. Oh, pepek ke barang. Baia. Ditchy!